kubona ureba nk'indaya indaya ari ukuntu ireba noneho cyane cyane indaya y'abagabo cyangwa se y'abasore igira guca iyo itasinze isa nk'ireba nk'uku nguku uri kureba uri kumva uba umeze nk'uwasinze ariko utasinze biragaragara rwose ari kureba nk'ufite irarira nanjye nibyo nashaka kuvuga umwana yoganye na se noneho bari kogana umwana aranyerera amaze kunyerera isi aramubwira ati wakibwegera we ati iyo uba woganye na nyoko ubufashe iki uri kumva ubwo yari afashe iki nawe ubwo nyine urabyumva yari agafashe nyine nako yari ayifashe iki hmm? isabune isabune ni ngo yaranyereye amaze kunyerera ise baramubwira ati wakibwegeraho ati ubiba na nyoko umufashe heko kuko yarayifashe arayikurura bya danje urumva eh. none uyu nguyu rero ndabarikura muri kamera nk'inurumbutsi itera ubwoba eh, ibyo none bikanyibutsa eh. igiceri cyari kiri kugenda kiri kwigendera gutya cyitonze nuko kigeze muri rompu kibona abagenzi bari kwambuka nyine umuhanda kiravuga giti ati ariko abantu manza bakunzwe ati nanjye ngomba kugira ute ngomba kwambukira nanjye ati ibinyabiziga bigahagarara nanjye nkabanza nkambuka umupolisi arakibona aravuze ati iki kinyazira ntabwo ibintu byavamo umupolisi yagize gutya gishota umugere aragishota akivana nk'ahangaha agikubita hepfo iriya nka nyabugogo arangije igikeri kigezeho kiravuga ati ariko nubwo uyu mumesa mvunye urubavu nibura urugendo ruriyobose murabona abantu namwe muturebere mutubwire muri kubona uyu mukobwa ayiherutse koko nayo yarutse ubu ngubu wasanga yarabuze amafaranga yo kuyigura ndi kuvuga yahurutse ntayo aherutse cyangwa n'ibintu by'urwenya gusa eh, nimba uri kureba muri ano maso urimo kubona mbere oh, yaburetse guseka reba neza ikibazo ni uko urimo guseka kandi reba mwese reka ngusubize kandi nkwivurize ibihe byiza wowe ukurikira yoro tv uri agaciro mu buzima bwacu uruwo uw'agaciro mu muryango wacu wagutse wa yoro tv rero niba utarakoze subscribe mr nicyo kintu duheraho buri munsi gusaba gukora subscribe kugira tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi kuko ibiganiro byacu ni umunsi ku wundi umunsi rero muri kubona hano kuri kamera zacu turi kumwe n'abasore ndetse n'inkumi ntabwo basanzwe kuri iyo tv niyo mpamvu tujye gutangira buri wese yivuga mu mazina yiwe yivuga n'uwo ari we kugira twese tubane muri kino kiganiro tuziranye burya iyo abantu baziranye nibwo baganira ibintu bikagenda neza reka duhere kuri uno musani wo hirya eh, amazina yanjye niswe n'ababyeyi nitwa mpande ishimwe patrick mm. ufite n'ayandi wiyise se eh, hari ayandi niyise tu mm. ayandi niyise biceri biceri <laughs> eh. <laughs> Ah, reka dukomeze kuri mushiki wacu yego murakoze nitwa uwase sani denise uwase uwase sani denise yesi wowe nta yandi mazina wiyisese ngo note cyangwa umuryi w'ibiceri <laughs> nta rindi zina wiyise eh, nta rindi reka dukomereze ku ndi mutipe uri ku ruhande <gasps> iriho ariko mm. mu buzima busanzwe topisi amahane ariko iyo unyendereje nta kabuza ndayagira kuko mwumva ko mubayeho mutandavura nta mahoro mwagira habe na mba eh, nta na kimwe kikureba cy'uko naje ku isi nta n'ikindi kikureba cy'uko nzava ku isi kereka ushobora byose wamaye impano iyo na wa musore wanyu faratopu reba ibyo bihagije kabisa mwakoze kutwakira kuri yero tivi yesi abantu bari kudukurikira murumva yuko iyo dutangiye barimo bararapa cyangwa barimo bararirimba muba aho turi kuganisha uyu ni umusani reka tunamuhereho harya ah, ngo amazina amazina nitwa faratopu faratopu niyo mazina nawe wihise cyangwa niyo mazina y'ababyeyi eh, amazina y'ababyeyi ni francois shimiyimana mm. francois shimiyimana se ni bundi ni muntu uke mu buzima bwe bwa buri munsi kuko niba twumvisha utangiye urapa ibyo byose hari ahantu ufitanye isano n'umuziki ya muziki ndawukunda byatari ni uko nyine umuntu aba akiri impirimbanyi mm. akiyirenga fureshi eh, ndacyari umusore niko ukishakisha tu umuziki mm. wo ndawukunda fureshi mm. uyu mushiki wacu se yaguherekeje cyangwa mwaje gufata irembo dore ko abantu basigaye baza no gufatira irembo bakajyana kamera ah, nawe nyine ni umuntu mukuru rwose ni umuntu mukuru eh, sisita baje gufata irembo oya ntabwo hmm. naje gufata irembo gusa hmm. nyine twaje nka timu ntabwo nyine nta bindi birenzeho hmm. nka timu ikurikira tubaze umusore w'agashati k'umutuku murakoze cyane ubundi twebwe turi abakomediye dufite timu ngari Eh, ariko ntabwo <laughs> twese turamutse tuje ntabwo twakwira kuri ino kamera kuko na kano gakamera ndabona ari gatoya eh, mu by'ukuri <laughs> ubu tugiye guseka abantu bari kureba kino kiganiro bagiye gutangira bisekera rero <laughs> ewana eh, baraseka ahubwo banarire ngaducireho ku mayange rero dusetse natwe duseke kuko urumva niba muramba komediye uko bimeze kose hari aho muhuriye n'ibintu byo gusetsa cyangwa n'ibintu by'urwenya usa nimba uri kureba muri ano maso urimo kubona <laughs> yaba uretse guseka reba neza ikibazo ni uko guseka kandi <laughs> reba mm. <laughs> eh, biri muri iyo njyana wowe urimo kubona ntacyo <laughs> ntacyo nta ah, n'urukundo uri kubonamo eh. eh. ndumva <laughs> imbavu zitangiye kujya kabisa ndabona uri umusore w'umunyarwenya uri ku rundi rwego ese ibihangano byawe hari ahantu waba waratangiye kuba wabishyira mu rwego rwo kugira ngo wagure impano yawe ndetse n'abanyarwanda n'abanyarwanda baba mu rwanda ndetse no mu mahanga babashe kuba bamenya ibyo ukora urumva iyo umuntu akora ikintu akanya tumaze kuza kubona yuko umuntu ashobora kuba yakora urwenya agakora ikindi kintu cyose kikabasha kuba cyamutunga wowe ni iki kintu urimo urakora kugira ufate impano yawe uyigaragariza abantu benshi mu bundi mu busanzwe nyina komedi mm. eh, kuko nta n'izo nisanzemo cyane gusa bifite ukuntu byatangiye mm. eh, wenda sinzi no mu mugenzi wanjye faratopu mm. nawe yaza kuza kukubwira ariko ubundi mu kuntu byatangiye akenshi akenshi ubundi faratopu niwe wanzamuye cyane kuko ni nawe namusanze mu gakino tu ntabaretse niba utangiye dusetsa ubwo niba ariwe papa wawe muri komedi urumva ntabwo ibintu ntabwo byaza kuza kugenda neza ariko <laughs> eh, buriya niwe papa mu gakino kuko kenshi na kenshi mufatiraho urugero hmm. cyane none se mukora nka komedi muri ekipe y'abantu batatu cyangwa mufite abandi bantu bari ku ruhande dukora komedi turi ekipe y'abantu batandatu gusa twaje gutangira turi abantu babiri ngewe na na faratopu mm. yesi tugenda tuzamuka gake gake gake gake gake gake gake gake none dore birangiye twisanze ahangaha mm. <laughs> ibibaza ahantu twaturutse ariko <laughs> muzagira n'ahandi ndetse harenze ahangaha hari ahandi hantu hanini hagutse iyo umuntu akoze cyane agomba kugera Mm, kuko ndibuka mm, ndibuka njya guhura na faratopu mm. ubundi faratopu nyine turaziranye cyane akenshi nyine tuvuka ahantu hamwe muri karitsiye imwe <clears throat> eh, ariko ngewe ntabwo ntabwo nabikurikiraga cyane mpamvu buriya wowe wumvishe yatangiye anarapa eh, ibintu byo kuririmba arabizi cyane arafata arafata <laughs> so ubwo rero twige nigeze kujya kuba nibereye kuri fibi nza kuza kubona yanyohereje akantu k'akarinka ariko nyine njye ntabwo nari mbisobanukiwe cyane mbona ni akantu ndagafungura binsaba kujya kuri yutube ndavuga ati si umukoboyi tuziranye tujya kwahirana urubingo piriya mu gishanga mm. bimeze gute ndagafungura mbona ni akantu ko muri kovide ko muri guma mu rugo karimo ibintu by'ibikoma nyine nta <laughs> eh, <laughs> nawe urabyumva mm. ndagafungura ndakareba ndamuhamagara amubwira ati semana bimeze gute usigaye ukina komedi mm. cyane rwose tubuse ati nanjye mani nanjye ndabasha kabisa nanjye ndabasha ndanarenze kuko ngewe nshobora no kuba ndenze kukurusha mm. ako nyine byari ukugira ngo nyine nawe ahite asara cyane yumva anshatse kendibuka yaje kumbwira ati uyu munsi uyu n'uyu uzaza ndabyibuka twari turi muri guma mu rugo mm. <laughs> ubwo kugenda byari danje mm. eh, hagiye bakakumena amatarasi mm. nta hantu wabaga wacikira bitewe n'ukuntu babaga bakajije umutekano nta hantu umuntu yemerewe kujya <clears throat> ndibuka naje kugira ngo namusanze mu kiyovu kuko niho yakoreraga ndibuka kugira ngo mugereho nafashe agafuka turiya twa nyine bajya guhahiramo <laughs> mupitamo ubugari <laughs> urabona abapolisi ntabwo bafataga umuntu ugiye guhaha cyangwa uvuye guhaha ndamubitamo mm. ubugari mpita mubitamo n'ibijumba n'ibinyanya byose ndavuga ati none ntaje ngo bitame igikote ndavuga ati none ngewe umuntu uramagarika ndamubwira ko mvuye guhaha ubwo mm. mfata urugendo ndagenda aratopo nyine kumugeraho tu maze kumugeraho ambwira ati se patrick umusaza ibyo ni ibiki ambwira ati rega mani nta kundi kuntu kubigenza kandi nanjye nta hantu nari gucikira abapolisi ubwo hmm. eh, ngubwo umugeraho turaganira ambwira ati ngewe ukuntu mbigenza dukora gutya kandi nkora ngenyine ndifuza ko nyine tu nawe wabimfa wamfasha kuko cyane cyane ko wambwiye ko <coughs> ndibuka yafataga utuvido yakoresheje agatelefone <laughs> kakarasharamye mm. <laughs> kari agasimati nyine gaciriritse ntabwo kari karenze cyane kari agasimati gaciriritse tu ngo mm. nyine tugakoresha agasimatifone nyine tukifotora tugashutinga nyine utuntu tw'utuvidewo dusetsa abantu tukadushyiraho mm. Eh, niko kugenda bizamuka gake gake gake gake tugenda dukora gake gake mm. noneho tugeze aho tubona ibintu byo gukoresha agatelefone ni danje <coughs> ndibukana ni nakoraga ikiyede <laughs> eh, igihe kiyede naragitumikaga umusaza bya dare kugira ubona yo kuba wagira uko ukora videwo eh, ndibuka umunsi wa umunsi baduhembye eh, ubwo bari baduhembye agakenzeni kuko nahise mfata uduceri mbwira farati rero fora urumva ngewe mm. nabonye uduceri reka dushaka ukuntu twakodesha agakamera byibuze natwe dutwike mm. eh, uduceri nyine twose ni nakoreye mu kiyede <laughs> tudukodeshamo kamera turakora tubona bimeze neza fureshe mm. niko kugenda nyine tuba benshi wenda ibindi nawe yabikubwira mm. kuko ntuzi byinshi cyane mm. kabisa reka tumukomerezeho nyine nawe akomeze atubwira urugendo rwanyu muri komedi urugendo rwanyu muri runo ruhando rwa sinema ngewe uh, ntacyo narenzaho ku by'imiririmbire ivuze ariko ntabwo ndi ahubwo imiririmbire eh, yihanganire ku nyine na zemoto ni imiririmbire kuko irakiyirinda nayo Eh. aba ari ibintu byumvikana so ngewe nyine nk'uko abivuze nubwo bimwe abeshya cyangwa se ibindi agashyiramo amakabya nk'ubu mm. ntabwo yakoraga ikiyeta ahubwo yatwaraga ibishingwe mm. eh, eh. nibyo yatwaraga <laughs> ibintu byose avuze bimwe yabeshyaga mm. uku ni ukuri kwambaye ubusa ni ukuvuga ngo Eh, yatwaraga ibishingwa ahantu hose urabona zino modoka zitwara imyanda mm. naho yabaga yibereye ndabwanise mani ubundi wowe urabibona uti nta kuntu twakora mm. ndabyibuka ko icyo gihe n'ayo mafaranga yavugaga ewansha ni igishashi nyine cy'imyanda urabona hari ukuntu bajya gutwara imyanda mu bazungu cyangwa se mu bakire bakomeye cyane mm. noneho ubwo ngubwo nyine niba ngo yarabonyemo boro iyo borosi nshatse kuyivuga kuko yiteye isoni n'agahinda nyine ubwo abagenda arayitanga ayiryamo makeya baravuze ati rero mani ngiye nabonye aya n'aya nawe ishaka andi hanyuma dukore umuti nyine turebe ukuntu twakora nyine ibintu bifatika ubwo nyine nibuka ko twahuje nyine nk'uko yabivuze yansanze mu kiyovu ariko nimubwira ngo yakundaga igikoma ubyumve eh, yakundaga igikoma bya danje urumva yakundaga igikoma bimwe bitabaho urabona muri guma mu rugo njye naremeye no gufata ifu y'igikoma urumva kugira ngo nyine ageze nyine yumva ameze neza kuko ihagera yangiraga afite inzara ifite takiyatanje so nyine ubwo turakora bigenda bizamuka ariko nanone tukiri aho ngaho ashobora kuba avuze ati natwaraga ibishingwe wenda ah, ashobora ashaka kuneza abantu b'iwacu ubundi ntabwo natwaraga ibishingwe gutya ngo ubu nagiye nikoreye ibifuka ahubwo nyine ngewe nari umushoferi natwaraga imodoka nyine <laughs> y'ibishingwe gusa reka kubwira reka tubwizanye ukuri ubu ngubu ko uvuga ikintu usigaye ukora inyuma ya kamera waje gushutinga ukora iki ubu ngubu eh. <laughs> ni ibanga ujya bivugirira imbere ya kamera babimenye kuko n'undi byose ntanabishyira hanze ntawe uyobewe ko watwaraga imyanda ariko nari umushoferi ariko ujya ariko mani nakaragaze nako kabona abakika agasiba abandi urumva mu bene wanyu cyangwa se umuntu mufitanye icyo mupfana ntabwo byavamo ntabwo wakabona <laughs> ya ibyo nibyo mani ntabwo wakabona tu hmm, ariko nawe ntabwo ari ngombwa ngo ibintu byose tubishyire ahagaragara tu oya oh, ah. hmm, ariko ntacyo tu none se dugaruke kuri mushiki wacu mushiki wacu we muri iyo timu ni muki muri iyo timu yanyu nawe ni umukinnyi muri iyo kipe yanyu cyangwa terambana cyangwa ari sheri w'umwe muri mwe ureke muri ibyo byose ni ukuvuga ngo yabyivugira yabyivugira nawe ni umuntu mukuru yabyivugira tu nawe azi kwimwa atatura buriya ureke muri ibyo byose nk'uko mubibona gusa ufite isoni wabivuze neza bose kandi ntugire icyo usimbuka mm. nyine wambafata nkaba burada wanjye nk'abantu duhorana dukorana ntabeshye ibyo by'urukundo batari kubyemera ugisha <laughs> <laughs> ukuri eh, kuko ntashaka kubeshya nge noneho byose ndahita mbisuka hasi ndahita mumena hasi aho yatumye n'umuceri hasi eh. <laughs> bararaye ashaka kubishyira hanze kandi ntabihari ibyo byose ntabyo ntabwo n'umuceri hasi ntabwo ari ngombwa ko n’umuceri hasi kuko n'ubundi kuko uko dukorana nta rwango ruba rurimo hagati yacu nta rwango ruba rurimo nta rwango rurimo wapikarisi nta rwango ntabwo sibyo dukorana nk'abantu dukundana bisanzwe wenda ubwo harimo ababifite muri gahunda ntawababuza ntawababuza ariko nyine ni akazi tu ni akazi ko eh, biboro ni nk'akazi eh, ni nk'akazi ahubwo mbonero nk'abantu bashobora kujya wenda kuba bari bafite ubu zacu eh, baciye nko kuri visita media rwa nyamuneka banakore sabusikarayiba nyamuneka ntacyo umuntu aba atabakoreye reka mwe murimo munyumva ntibatemere <coughs> ewana bamaze banakore sabusikarayiba barebe n'ibikorwa tuba dufiteyo ewana ibintu byo ni byinshi bihari byo gukora mm. ariko nubwo umukameramani wawe ariko ndaya nkaho mufitiye ideni ntacyo nawe yitonze turavugana mu nyuma <laughs> eh. <laughs> siko wagira ngo amaserivisi atatarya ariko hari akantu nakiriye umukobwa yari atararangiza kwivuga nari ibi hajya ubwo bashatse kubica ku ruhande uravuze ngo hari ibintu bavuga kurangiza cyangwa gusoza <laughs> ubwe ntarangize mwana utangiye kuzanamo ibishegu narangize mwana hajya turi kuri kamera nzi ko yayikuyeho mva nasoze nk'uko wabimbajije harya ngo hari urukundo hagati yabo oya urukundo rwo narwo gusa nyine rurahari rukeya nyine nk'abantu dukorana ariko nyine ibyo bindi ngo by'inkondo birenze ntabihari ibyo byo eh, dukorana nka timu nyine mm. nk'abantu duhorana mm. umunsi ku munsi ni mm. eh, nirwo rukundo ruhari n'abundi ibirenze byo ntabyo birenze byaba ari amahane abeshya biceri biceri ntabwo aranyurwa hasi ubusaza aranyurwa oya mwana njye reka mubwize ukuri ntabwo anyurwa n'ubusanzwe ntabwo <laughs> oya ngewe n'ababesherwa hajya hari igihe tuba turimo gushutinga nkagira gutya nkabona batwibese nkabashaka ese sano uri he ese topu ntamuhamagara uri he wapi kandi ubwo rero yabonye igezweho eh. uragenda urumva abantu nkababura ese ah, ubwo ari he tuba tukiri gutegura amande ese ibintu tuba twaje twabiteguye muba muri he mubivuge gusa cyokoza ntimuzongere ah, ngewe wenda kuri ibi ngibi bicara avuze afite diporome mu kubeshya ubundi akenshi umutipe no mu byo namwemereye namwemereye kuko ni agira umunwa byatari Eh, agira umunwa byatari buriya kubyakira nawe byaramunaniye so nyine gukina ibyo ngibyo avuze ngo wenda ngo kuba umuntu yabura kuri tere eh, nta muntu nta muntu bitabaho ariko nyine ntabwo tuba twibese tu nabyo ubwo biba biri bube ngombwa ko biza kujya muri iyo rore nyine tukabura

n'iki n'iki tubanza gukora imibonano nako tubanza kubonana nyine urabona abantu baramutse bahuye nyine uri kumva abantu nyine baramutse bahuye baramanza bakajya gukora iki ni imihuro eh, tubanza gukora imihuro hmm. n'ibindi murabivuga eh, tukabanza tugahura kabisa eh, yewe none se hagati aho ngaho hagati mu mishinga yanyu n'iki kintu murimo murategura gishyashya noneho muvuga ati iyi niyo mushinga wacu mushyashya iyi niyo poroje yacu nshyashya turimo turategura turimo turashyira hanze eh, poroje ko nyinshi cyane hmm. poroje ni nyinshi cyane ahubwo nuko rimwe umuntu ategura ibintu akabura ubushobozi hmm. ah, kandi murabibona nyine tuba turi abantu bakishakisha muri make turi imirimbi turi indushyi hmm. ariko igihe runaka bishobora gukunda fureshi cyo kuza ntacyo nashinja imana kuko bitewe n'ukuntu umuntu aba yaratangiye n'ahantu aba ageze ewana kabisa umuntu aba afite icyizere ko bizakunda mm. umuntu aba afite icyizere ko bizakunda nawe imishinga ye ni myinshi ah, amavidewo mashyashya abafana bacu wenda ntibagire ngo umuntu wenda yaba ari ahantu yahugiye ariko turi kubategura kuko bitarenze ejo cyangwa ejo bundi hazaba hagezeho videwo nshyashya ikintu dusaba nko kudusapotinga izo sabusikarayiba ntayo niba rwose utadufitiye ishyari kanda sabusikarayiba n'ubundi sibyo mm. eh, kandi si ngombwa wenda ku yacu ntabona nkangama mwatwakiye kuri yoro tivi n'ubu bamanze bakande sabusikarayiba kugira ngo banasangize iki kiganiro nyine tubirebe neza kabisa mm. eh, ikindi wenda njye navuga ku bijyanye wenda na kariyeri yacu mani izi diro nyine umuntu abizamo abantu nyine batabyishimiye kuko eh, ngiye nkora video ya mbere ya kamera kuko yaragaragaraga hari umuntu nyine nahaye link arareba aravuga ati bya bintu bifite gahunda sha kandi ku za mbere nyine namuhaga nyine za fone kubera ko zitagaragaraga yabonye nyine yamfataga nk'umusazi akamfata nk'ikigoryi kuko nibuka ko nohereje hari umuntu nohereje videwo muhaye linki arayireba noneho yaraje kuyireba kubera ko baturanye na mere nyine aravuga aragenda aravuga ngo hi gusa rero yabikubwiye ubundi uyu mwana njye namubonagamo imana akiri mutoya uri kumva ngo namubonagamo imana ngo rero yabikubwiye ngo murebe ngo uyu si amere ah, nawe agahita avuga ati gusa ikarere koko agahitana icyo gikora avuga ati ubu ngubu kuko ubu nta n'uduhumbi ijana unyoherereza mm. nakivuga ko nta n'ijana nabyo naribuze ewana ugasanga ibintu bibaye danje mm. ariko nyine abantu ntibakabona umuntu ajya muri ibi ngibi bamufate nk'umusazi cyangwa bakeke ko yaba yasaze ibi bintu ni ibintu bigira inyungu runaka kandi wenda izitinze ariko nyine bigira icyo bitanga kabisa ikindi kandi biruhura n'ubwonko ya biruhura ubwonko kabisa mm. umwanya rero ugezemo ni uko umuntu wese niba murangamiye kuko umuntu wese turagana ku musozo agira akantu gatoya gasekeje nyine mu rwego rwo kwita tutayinga abantu reka duhere n'ubundi ku wari ufite ijambo wari ufite umwanya kuko ijambo ryararihora njyewe ah, <laughs> <laughs> nta kintu njyewe buriya navuga narenzaho ntagira mm. eh, umunyamakuru <coughs> umunyamakuru ko bikaze koko se cyane ko nk'indaya se kandi nanjye nabicetse ako kantu uvuze nashatse kukavuga nta ntabwo ibyo kukubeshya ngewe imubwije ukuri urumva <laughs> biceri eh. ntabireke rwose mm. ikareba nk'indaya ntabwo ari ibintu byo kubabeshya areba nk'indaya uri kumva ubundi indaya ari ukuntu ireba eh. noneho cyane cyane indaya y'abagabo cyangwa se y'abasore mm. igira guca iyo itasinze isa nk'ireba nk'uko nguko uri kureba uri kumva uba umeze nk'uwasinze ariko utasinze eh. biragaragara rwose ari kureba nk'ufite irarira <laughs> nanjye nibyo nashaka kuvuga irara narihorana ariko nanone uri kumva eri twakoze twe twazanye uyu mukobwa mm. ahubwo buriya ikiganiro nikirangira mm. aha ni ukumufata bugwate tugahita tumwitwaye kuko kureba irari ryata ureba nk'indaya pe noneho mukameramani wawe noneho waho turi buhure simbizi simbizi kabisa dore uko areba nka murumuna we dikenzo wapfubye ntari hmm. reka dukomereze kuri mushiki wacu turagenda n'ubundi ku murongo eh, mushiki wacu tugomba kumutindaho kabisa eh. akabibashara arabibasha si kubikora neza ntabwo mbibasha arabikora arabikora arabikora neza cyane <laughs> ibiki nkora gusetsa abantu gukina nyine <laughs> eh, kuki nyine ntabwo nabeshya ariko urabizi neza kubikora urayisetsa byataye <laughs> igaseka no no niyo yanze ayisiga amavuta